اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة احلام كاميران اينما كنتم على اليوتيوب وباقي المنصات الفيديو هذا عم نحكي او هاي المقابله بدنا نحكي فيها عن مشروع كثير حلو آه، كثير حبيت قلت المقدمه تبع المشروع يلي هو مشروع فيرسوس دراكوز يلي موجود في منطقه اسمها كارتل كارتل حلوه كثير بس في اماكن بكارتل بتكون احلى من اماكن الاماكن بكارتل الحلوه هي اللي بتكون لها اطلاله على جزر الاميرات فاطلال آه، آه، الجزر الاميرات مو بس هي بعيده آه، هي لا هي ما هي بعيده ابدا هي كثير كثير قريبه يعني انت هون تقريبا يعني فيك تشوف البيوت يلي موجوده بالجزيره حتى يعني المسافة بالسفن تطلع من كارتا لجزر الأميرات مسافة كثير قصيرة فأنت عندك شقة في إلى أطلالة على جزر الأميرات قريبة بهذا الشكل الموضوع بشكل عام يعني رائع طبعا نحن عم نحكي في القسم الآسيوي هون بهيدا المقابلة بدنا نحكي مع جونجي هانم آه، بخصوص آه، المشروع آه، بخصوص شركة الإنشاء بخصوص المكان نفسه فالمقابلة بالتركي إذا بدكم تعرفوا تشوفوا الترجمة ممكن تحت الفيديو بتلاقوا اليوتيوب إذا كنتوا عم تشوفوا على اليوتيوب بتلاقوا شيء اسمه ترجمة فبتضغطوا عليها بتشوفوا اللغة العربية أو أي لغة ثانية متوفرة إذا بدكم لغات أخرى Hoş geldiniz Müge Hanım. Şimdi e, e biz e, ben proje hakkında böyle açıklama yaptım ufak. Tamam. Ama detaylar için sizinle konuşacağım. Tamam. Ee, inşaat şirketi hakkında başlarız. Tamam. Ne müşteriyle ne anlatacağım? Şöyle şimdi Versus Dragos'u resim inşaat yapıyor. Resim inşaatın Bağdat Caddesi'nde ee, Aydos'ta Resim İstanbul diye bir projesi var. Bağdat Caddesi'nde yine kentsel dönüşümden yapmış olduğu daireler var. Hı hı. Orada çok güzel dubleks dairelerimiz var. Hı hı. E, Versus Dragos'ta son proje yaptıkları. E, bunu da işte Ekim ayının sonuna doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Bitirdikten sonra mutlaka yeni projeler yaparız. Maşallah. Ee, e, tamam, e, şirket şirketi maşallah e, büyük bir şirket evet. ama neden Kartal seçtiler yani? Neden o bölge e, proje yapmak istediler? Çünkü Kartal artık gelişmekte olan, hatta gelişmiş olan bir bölge. Bir de Versus Dragos e, tam olarak Kartal'ın merkezinde değil. E, Dragos dediğimiz bir mevki vardır, kordon boyu dediğimiz bir mevki vardır orada. Tam sahilin yanında. Yani denize 200 metre mesafede proje düşündüğünüz zaman. O yüzden Maltepe ile Kartal'ın arasında ve çok değerli bir bölgede. Çünkü Dragos İstanbul'daki en köklü ailelerin yaşadıkları yerlerdir. Orada böyle yüksek binalar göremezsiniz. Hepsi böyle küçük küçük villalar. Ee, hepsi denizin karşısında, hepsi adaların karşısında. Mesela e, versus Dragos büyük adanın tam karşısında. Böyle baktığınızda böyle denize girseniz iki kulaç atıp adaya gidebileceksiniz gibi evet, geliyor. Evet, Çok yakın evet. çünkü. Zaten Dragos sahil var böyle Aynen şey. Aynen öyle. Ben... E, o yüzden de çok fazla arazi yok bu arada oralarda böyle projeler yapabilecek. Bizim arazimiz 8 dönüm mesela. Oralarda o bölgede böyle araziler bulmak çok zor. Ama zaten bu kanser dönüşüm. Yani siz e, e, arsa, için de evler var. Siz onunla anlaşmaya yaptın. Aynen yani öyle. orada başka bir projede belki birkaç yıl sonra böyle bir şey olabilir. Belki de ama, ama artık zor. sahil şeridinde 15 kat üstünde de e, proje yapmak yasak artık. Hmm. Yani o yüzden de birazcık zor ama ee, tabii ki de bundan sonra da olabilir ama biz böyle bir fırsatı bulmuşken kaçırmadık. Evet, doğru. Versus Dragos'u yaptık. Doğru, doğru. Ee, zaten ben her zaman yatırımcılar böyle anlatıyorum. Yani siz mesela kasan dönüşüm bir yer aldığın zaman e, başka bir kişi, başka bir onun yanındaki bir proje yapmak istiyor falan. Bütün daireler, bütün bölge e, fiyat artıyor yavaş yavaş yavaş. Böyle görüyorsun. Ee, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, yüzde otuz, e, belki iki kat, belki üç kat falan Hı -hı. birkaç yıl içinde çıkabilir. Bu zaten kanser dönüşüm içinde. Hı Çünkü siz dedin, dediğiniz gibi e, yer zaten e, meşhur bir yer, Drakoz. Artı yeni biralar çıkıyor. Herkes orada bir şey yapmak istiyorlar yani. Tabii yani bence yapmalılar da çünkü şimdi 9 ee, kilometre uzağında Bağdat Caddesi var. Bağdat Caddesi'ni hep diyoruz biliyorsunuz Şanzelize'sidir İstanbul'un diye. Çok geniş, çok keyifli bir yer. Ve Bağdat Caddesi artık gittikçe çok kalabalık olmaya başlıyor ve artık orada da kentsel dönüşebilecek bina kalmıyor. Çok az kalıyor. O yüzden oradan da insanlar e, Dragos'a doğru artık gelmeye başlıyorlar. Çünkü hem daha nezih, ee, hem sahil yolu çok daha böyle hemen ulaşabileceğiniz bir noktada. Hem her yere ulaşım çok kolay. Orada e, Dragos sahil adalara kadar böyle gemi var değil mi? Yani Tabii tabii. Yani şey adalara falan mı? Hı hı. Her yere gemi var aslında. Mesela Bostancı'ya giderseniz ya da Kartal'a giderseniz orada vapur iskeleleri var. Vapur iskelelerinden isterseniz adalara gidin. İşte adaya, Burgaz adaya, Sedef Adası'na, Kınalı Adaya hangisine isterseniz adaların gidebilirsiniz. Zaten komşumuz hemen karşısı ama e, mesela Bostancı İdo feribotundan binip e, Bakırköy'e gelebilirsiniz. Yeni Kapı'ya gidebilirsiniz, Eminönü'ne gidebilirsiniz, Kabataş'a, Beşiktaş'a. Bunların hepsine gidebilirsiniz. Hatta avcılar hattı bile var. Hmm. Şeyden Bostancı'ya biniyorsunuz, gemiyle İdo'yla avcılara kadar gelebiliyorsunuz. Yani e, o bölge İstanbul'da denizi de kullanabildiğiniz bir bölge. Evet. Aslında yani, hem yüzmek için hem ulaşım için. Her doğru konuda... E5, E80 kullanmak falan gerek yok. E, neden kullanasınız? Doğru, doğru. Evet. Şimdi e, proje hakkında. E, böyle e, genel bilgi. E, kaç tane blok sosyal tesisler falan hepsini ne anlatabiliriz? Şöyle iki tane bloğumuz var bizim orada 25 ve 26 katlı. Ee, bu denize çok yakın olduğumuz için bunların hemen hemen çoğu ama büyük dairelerin 3 artı 1'lerin özellikle deniz manzaralı ve adalar manzaralı yani panoramik adalar manzaralı. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 seçenekler var. 8 dönüm arazinin içinde 1,5 dönüm kadar bir alanı binalar kaplıyor. Geri kalan kısım tamamen e, peysaj alanı ve sosyal tesis alanları. Sosyal tesislerin içinde de açık bir yüzme havuzumuz var. Çocuk havuzumuz var. Basketbol tenis kortları var. Çocuk oyun alanları var. E, bloklarımızdan bir tanesinin altı 400 metrekare e, ebatlarında sosyal tesis alanı yani işte orada fitness, sauna, buhar odası vesaire hani bunlarla ilgili özel bir tesis olacak. Onun dışında süs havuzlarımız var, yürüyüş yollarımız var. E, tek girişli, 24 saat bir güvenliği var. Hı hı. E, girişten direkt otoparka giriyorsunuz. Otoparklarda da e, yine her daire için ayırdığımız depolama alanları var mesela. Ha, bu önemli bir şey. Aynen öyle. Ya zaten böyle projeye baktığınızda bana göre en güzel olan kısmı şu. Proje ada şeklinde. Dört tarafından da sokak ve cadde geçiyor. Hmm. Yani bitişik nizamda, bitişikte hiçbir blok yok hiçbir apartman yok. Yani orada biz kendi hükümdarlığımızı kurduk. Evet zaten bu e, yani manzara için oturmak için falan çok iyi. E, orada size metro stasyon var hatta. Tabii. E, sıkıntı değil mi onun sesi? Artık yeni metrolar yenilendi biliyorsunuz. Marmaray oldu zaten onun adı. Marmaray hiç ses çıkartmıyor. Yani siz çekim yaparken bile muhtemelen oraya geldiğinizde ya da biz misafirlerimizle binaları gezerken ee, camlar açık oluyor, balkona çıkıyoruz. Ne sahil yolundan trafik sesi geliyor ne de arkamızdaki Marmaray'dan en ufak bir Marmaray sesi duymuyorsunuz. Çünkü hepsi yeni. Hmm. Ve e, durak tabii elektrikli ve durak 150 metre uzağımızda. Yani yürüyerek 3 dakikada falan Marmaray'a ulaşabiliyorsunuz. Hmm. Atalar durağına. Gülce Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. e, bu bilgiler için ve çok memnun oldum sizi. ben de öyle. Siz bize geldiniz. Teşekkür ederiz davetiniz için. İnşallah iyi bir iş yaparız beraber orada. Bizim müşteri inşallah bu video e, severler. Çok İnşallah teşekkürler. severler. Gelip görürlerse daha çok sevecekler. تشكرا نحن كثير نتشكر جونجي هانم على المعلومات حقيقة يعني شفتوا نحن في عنا تفاصيل أكثر يعني نقدنا للمشروع نفسه بتلاقوه آه، آه، بالوصف اسفل الفيديو بتلاقوا رابط بياخذكم على المشروع نفسه بالنسبه للاطلالات وهالشغلات هي بتشوفوها كمان بالخريطه الجويه او شو في جانب المشروع نفسه من محطة مترو من محطة متروبوس من تفاصيل ثانيه شو ممكن يخطر على بالكم موجود جانب المشروع ممكن تعرفوه الموقع تبعه ممكن تعرفوه كله من خلال فيديو خاص بهذا الموضوع وكمان بنحكي عن المقابله وبنحكي كمان عن المقدمه اللي عملناها كل الروابط بتلاقوها اسفل الفيديو مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات آه، اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله